ここは英語脳を強化していくスタジオです。ビジネスの知識やテクノロジーに特化した内容を日本語と英語で聞き流していただけます。リラックスした時にゆっくり聞き流すことをお勧めします。はじめは英語と日本語で今日のテーマを届けます。その後は単語やフレーズを解説しながら インプットをアウトプットに変えていけるよう、英語で一緒に考えていきましょう。このチャンネルは3カ国語を喋る私の体験をベースに力を抜き、自然体のまま言葉をマスターしていく方法を伝えています。聞いてくれてありがとう。それではビジネス英語の時間を楽しんでください。 今日のテーマは Communication Style in the United States アメリカのコミュニケーションスタイルです。ぜひ、どんな風に英語を流暢に話したいかを、まずイメージしながら内容を聞いてください。それでは、始めます。Americans are straightforward. They say what they mean. So yes. means yes, no means no, and maybe isn't a polite way of saying no. It truly means maybe. アメリカ人は素直です。Yes は Yes, No は No, Maybe は No の丁寧の言い方ではなく、本当に Maybe 多分という意味なのです。Even though it is considered impolite to interrupt someone who is speaking. It occurs frequently in the United States. If you pause to collect your thoughts or think things through, someone else may jump in and start talking. Finish your sentences or take things in a different direction. If you want to make a point, say, Excuse me, when there is a pause and then continue 話している人を中断することはよろしくないのですが、アメリカではそれが頻繁に起きています。自分の考えをまとめたり、よく考えたりするときに、間を空くと他の人が飛び込んできて話し始めたり、会話の方向を変えていきます。 言いたいことがあれば、時間が空いた時に excuse me と言ってから続けるようにすると丁寧な印象を与えます。Americans dislike silence and will go to great length to fill it. In meetings, they also expect people to participate and speak up if something is unclear to them. Americans are not afraid to ask questions. If you do not ask any questions, it is assumed that you understand everything. And if you are quiet, it may be assumed that you have nothing to contribute or that you did not come prepared to the meeting. アメリカ人は沈黙を嫌い。それを埋めるために あらゆる努力を惜しみません。また、会議ではみんなが参加して発言することを期待します。何か不明点があれば、アメリカ人は恐れずに質問をします。何も質問しなければ、すべてを理解しているとみなされますし、黙っていれば何も言うことがなく 会議に参加する準備をしてこなかったとみなされるかもしれません。Many meetings in America begin with a brief amount of small talk to calm things down and make people feel at ease. Small talks will usually not last long and it is a great way to get meetings started. アメリカの多くの会議では場を 落ち着かせ、人々を和ませるために、簡単なスモールトークから始まります。世間話は大抵長くはつつかず、会議を始めるための手段として使われています。このエピソードの内容は私のウェブサイトに載せていますので、説明文の中のリンクをクリックすればテキストが見れます。それでは ハイライトした単語をいくつか紹介していきます。The first one is straightforward. これは形容詞です。素直、えー、自分が思ったことをまっすぐに伝えるという人の性質を表しているのです。He is very straightforward. I like his personality. その人はすごく素直なので、私は彼が好き。 とか straightforward. The next one is impolite. 実はこれはそんなに難しい単語ではありません。polite は礼儀正しい。impolite は礼儀正しくないですよね。ただよく間違えるのは unpolite と言いがちなんです。なぜかというと単語の前に un をつければその反対になるっていう 形があるので、polite の反対は impolite。これを覚えていただければ、会話はバッチリです。The next one and the final one is go to great length to do something. これは何をするためにあらゆる努力を惜しみませんという表現なんです。すごい長い道を歩んでもこれを絶対したいという感覚なんですね。 今回の記事はそれほど難しい単語はないので、ぜひテキストを見ながらわからないところを把握してみてください。そして最後に Let's get to the discussion topic、え今回のディスカッショントピックは small talk なんです。ちなみに small talk は何ですか ?small talk は最初の世間話 How's the weather? Did you enjoy your weekend? You know, I watched the movie last night. It was so good, I should tell you what it is. とか、そのような普通の会話の始まり方です。スモールトークは多分日本だと仕事が終わった時、休憩する時にみんなすると思うんですけど、正直北アメリカでは仕事する時も、えー、スモールトーク、仕事と関係しないことも言ったりします。 なのでそんなにオンオフがあんまり激しくなくて、もっとゆっくりリラックスしてコミュニケーションが行われているのです。会議をするとき、その前もアイスブレイカーという言葉聞いたと思うんですけど、いろんなアイスブレイキングのやり方ありますが、スモールトークもその中の一つです。So, do you have any small talk topic prepare that you can use for meeting or for normal conversations in the office? あなたはスモールトークのトピックを用意したことありますかいくつか用意していますか It can be very simple like share about your weekend. It's usually a very casual and small topic. スモールトークは名前通りすごくシンプルな簡単な話なので、緊張をほぐすための ものなのです。だからこそ、英語で会議するとき、英語で相手とコミュニケーションするときに、このようなリラックスした文化を心がけて、もっとパーソナル、もっと個人的な話をしてみてください。最後まで聞いていただき、誠にありがとうございました。このエピソードの記事は紹介文の中にあります。詳しく学びたい方は、 文字を読みながら聞いてください。それでは、また会えるのを楽しみにしています。